Hey, so we got another reaction for your boys, man. we on to another Ryu the Runner. You feel me? So for today's video, we checking out Ryu the Runner Fauna Visualizer Official. You better check this one out if you're new to the channel. Drop a like, subscribe to the channel. If you're watching this video from Brazil, Hola. Tudo bem? You know, Mikey, how you doing? Salve. Salve, familia. Hey, eh, rapaziada. You know what I'm saying? But yeah, this guy, I don't know who this guy is, Rio the Runner. I just recently discovered this guy, and he's blowing up in Brazil. for me? He's like, he was like the Shafin. When I started reacting to Shafin, that's when Shafin was blowing up. He's doing the same thing, like he's blowing up right now. You feel me? So yeah, we checking out this one. Without further ado, Let's get started with today's video, man. Skip! Tenho a fauna aqui dentro do armário Gastei tudo em roupa e salário Eu sei, lá, Lacoste custa caro, foda-se Comprei Mas esse jaco, ela vem toda soltinha Acho que essa bad bitch já tá na minha Eu busquei esse verde, falando nas casinhas O bagulho tá fluindo, cê achou que não ia Já caiu no Paypal, eu recebo saindo O dinheiro do trem Eu lancei 12 mil, eu saí do Tilete Lotada sacola, você ria de novo Olha pra nós agora Juntando, juntando, juntando Hoje é só me importo que quando tô ganhando é vem Vou tacar na do ano, me chama de irmão Você não é meu mano, o que parecia impossível É realidade, hoje eu comemoro o meu de verdade Cê não reconheci, mas olha a minha idade Tua condição, cê não fez metade Animal no bolso e no meu guardar Essa roiaçada, ela fica louca Hoje eu tô nervosão, então pega uma Tira esse boy daqui porque ele tá de tanto Só falou de dinheiro que eu amo dinheiro Eu tô investindo pra não ser passageiro Ela quer só ela combina com vermelho ela passa o dia se olhando no espelho Cê é louco, pai, hoje foi foda Subi no palco do nada, fiz uma chula Geral pulando, tá ligado? Manejinha do caralho Aí que eu vi que essa porra Tenho a fauna aqui dentro do armário Gastei tudo e roubei o salário Lacoste, é Lacoste custa caro, foda-se, comprei Mas esse jaco, ela é vem toda soltinha Acho que essa bad bitch já tá na minha Eu busquei esse verde, lá nas carinhas O bagulho tá fluindo, cê achou que não tem uma fauna aqui Dentro do armário, gastei tudo em roubo meu salário ser Lacoste custa caro, foda-se Comprei, mas esse jaco Ela vem toda soltinha Acho que essa bad bitch já tá na minha Eu busquei esse verde Foi lá nas casinhas O bagulho tá fluindo Cê achou que não ia Hey. Oh. That's fire. Beat is tough, man. Building your own beat is crazy. feel me? Anyway, man, that's it for today's video, man. That's it for Wii the runner. Hold on, give me a second. That's it for Wii the runner, fauna.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 You don't got rights, and we see it.